ನಾನು ಪುನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಲ್ತೂರು ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಚಂದ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸನ್ಮಾನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಪಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿರ್ತೋ ನಾಳೆ ಇರ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಜನನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮರಣ ಆ ದೇವರು ಬರೆದ ಹಣೆ ಬರೋಣ ಮನಸ್ಸು ನಾಳೆ ಕನಸು ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ನನಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಇರತಕ್ಕ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಭೂಮಿಲಿದೆ ಪಾತಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಈ ಚಂದುನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಕ್ಸಿ ಕಳೆದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಇನ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ